強い思ってるよりも高さなものなんて少ないでしょ薄れた記憶のせいかなまた見ぬ人を憂い心が体を支配する痛みだ つかないまやかしなが手慣れたもん振りかざした性善説何かそうさせる鼻からた感情が巻き起こす誤解か